hello friends welcome to our YouTube channel cyber word दोस्तों जिस तरह से एम एस वर्ड और एम एस एक्सल जरूरी है उसी तरह से एम एस पावर पॉइंट भी जरूरी है आज से हम स्टार्ट करते हैं M S PowerPoint tutorial इसके पिछले वीडियो में मैंने एम एस पावर पॉइंट में यूज होने वाले सारे बेसिक और एडवांस शॉर्टकट कीज के बारे में बता दिया है जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आप आसानी से उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एम एस पावर पॉइंट को कैसे सीक्रेट बिना माउस के और काफी सारे तरीकों से कैसे आप एम एस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उससे पहले अपने भाई का नाम जान लें मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल तो चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पर आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एम एस पावर पॉइंट को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर पीपीटी को ओपन करने के लिए टोटल आठ तरीके बताऊंगा तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला हमारा तरीका है सर्च बार आप या तो विंडो सेवन एट या विंडो टेन या किसी भी वर्जन का विंडो आप यूज कर रहे हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे सर्च बार में आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं मैं यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर पावर पॉइंट सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा Microsoft Office PowerPoint two thousand seven सबसे फर्स्ट में आ रहा है आप यहाँ से आसानी से इंटरप्रेस कर इसे ओपन कर सकते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रूल जो था सर्च बार में सर्च कर आप पावर पॉइंट को कैसे ओपन कर सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट रूल है पिन टू स्टार्ट इस ऑप्शन की हेल्प से आप अगर आप विंडो 8 यूजर हैं तो आप जैसे ही स्टार्ट बटन पर प्रेस करते हैं तो आपके सामने स्टार्ट का एक विंडो ओपन हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि इस स्टार्ट के विंडो में आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शो करे तो आप इसके लिए सर्च बार में पावर पॉइंट को सर्च करें और उसके बाद यहाँ पर माउस का अपना कर्सर लाकर माउस का लेफ्ट नहीं राइट की प्रेस करें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पिन टू स्टार्ट आप जैसे ही इस पर पर माउस का लेफ्ट की प्रेस कीजिएगा तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्टार्ट विंडो में पावर पॉइंट का आइकन शो करने लगा आप इस पे सिंपली जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा इस तरह से आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने का दो तरीकों को सीख लिया अब हम पावर पॉइंट को ओपन करने का तीसरा नियम सीखेंगे इसके लिए भी आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर पावर पॉइंट सर्च करना है यहाँ पर आपको माउस का लेफ्ट नहीं राइट की प्रेस करना है और जैसे ही आप राइट की प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन है पिन टू टास्क बार जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा नीचे टास्क बार दिया हुआ है इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट का आइकन इसमें शो करेगा और अगर आप चाहते हैं कि इस टास्क बार से इस आइकन को हटाना तो आप सिंपली टास्क बार में इस आइकन पर राइट की प्रेस करें और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है unpin this program from taskbar जैसे आप इस पर क्लिक कर हमारा पावर पॉइंट का आइकन इस टास्क बार से हट गया है और अगर आप चाहते हैं ये हमारा स्टार्ट विंडो विंडो पे से भी अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का आइकन हट जाए तो आपको सिंपली पावर पॉइंट को सर्च करना है और उसी तरह जिस प्रोसेस के थ्रू आपने यहाँ पर इसे लगाया है आप उसी प्रोसेस के थ्रू आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं इसके लिए आपको राइट की प्रेस करना है और अनप्रिंट टू स्टार्ट पर क्लिक कर देना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये स्टार्ट मेनू विंडो से ये आइकन हट गया है फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने का तीन बेसिक तरीके को अब हम कुछ एडवांस रूल सीखेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला है रन कमांड के थ्रू सेकेंड कीबोर्ड द्वारा आप बिना माउस के यूज किए आप कीबोर्ड द्वारा कैसे शॉर्टकट की क्रिएट कर पीपीटी को ओपन कर सकते हैं हार्ड रूल है सीएमडी के थ्रू यानी कमांड के थ्रू आप कैसे पीपीटी को ओपन कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है आप कैसे पावर पॉइंट के आइकन को अपने डेस्कटॉप पर ला सकते तो चलिए सीखते हैं पहले रन कमांड के द्वारा आप कैसे पावर पॉइंट को ओपन करें इसके लिए आपको रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होगा रन का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के दो रूल है आप या तो विंडो स्टार्ट बटन प्रेस कर यहाँ पर रन सर्च कर यहाँ पे आप रन कमांड को ओपन कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से विंडो बटन और आर बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसमें आपको टाइप करना है पावर पी एन टी और उसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है या कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो चुका है अब हम सीखेंगे पावर पॉइंट को बिना माउस के कैसे ओपन कर यानी आप पावर पॉइंट को ओपन करने का खुद से आप शॉर्टकट की कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट की नहीं होता है शॉर्टकट की से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है तो चलिए हम पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की क्रिएट कर लेते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है पावर पॉइंट जैसे आप पावर पॉइंट सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर Microsoft Office PowerPoint two लिखा हुआ शो करेगा इसमें आपको माउस का राइट की प्रेस करना है और यहाँ पे आपको जाना है ओपन फाइल लोकेशन पर जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करते हैं आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितना भी एप्लीकेशन आपके पीसी लैपटॉप में इंस्टॉल है आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन शो करेंगे आपको यहाँ पर Microsoft Office PowerPoint select किया हुआ रहेगा आपको सिंपली इस पर फिर से माउस का राइट की प्रेस करना है यहाँ पर आपको सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन शो करेगा इस पर आपको माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है जैसे ही आप माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन हो जाएगा इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको इसमें जनरल के राइट साइड में एक शॉर्टकट का टैब शो करेगा सिंपली आपको शॉर्टकट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको शॉर्टकट की के नेम से एक सर्च बॉक्स शो करेगा इसमें आपको नन दिखा हुआ शो करेगा आप जिस भी लेटर से शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको बस वो लेटर प्रेस करना है जैसे की इंग्लिश अल्फाबेट में one to A to Z total twenty six letter होते हैं आप ट्वेंटी सिक्स लेटर में से कोई भी एक लेटर प्रेस कर सकते हैं तो जैसे की मैं यहाँ पर एच प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने बस यहाँ पर एच प्रेस किया कंट्रोल और अल्ट इसमें खुद से फिल हो गया इस तरह से ये हमारा शॉर्टकट की क्रिएट हो गया इसमें आप कंट्रोल अल्ट प्लस एच को कीबोर्ड से प्रेस कर ओपन कर सकते हैं या अल्ट कंट्रोल प्लस एच को भी कर सकते हैं यानी आप कंट्रोल अल्ट या अल्ट कंट्रोल कर सकते हैं और अंत में आपको एच प्रेस करना है सबसे पहले इसे हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर प्रेस करते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये शॉर्टकट की क्रिएट हो गया है तो हम यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देते हैं इसके लिए सिंपली आपको अपने की से कंट्रोल अल्ट एच प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये पीपीटी ओपन हो चुका है इस तरह से आपने सीखा अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से कैसे पावर पॉइंट को ओपन करते हैं अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है कमांड आप किस तरीके से कमांड के थ्रू पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं इसके लिए आपको स्टार्ट मेनू बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है टी एम डी जैसे आप टी एम डी प्रेस करते हैं तो आपके सामने कमांड प्रोमोट का ऑप्शन तो करेगा सिंपली आपको इंटर जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने कमांड का विंडो ओपन हो जाएगा कमांड प्रोमोट के डायलॉग बॉक्स आप उस एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं जिस एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पीपीटी को यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे start space bar P O W P N T इसके बाद हम इंटरप्रेस करेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा कमांड के through Microsoft PowerPoint open हो गया है अब आप इसे क्लोज कर दें और अगर आप चाहते हैं कमांड प्रोमोट के डायलॉग बॉक्स को भी ऑफ करें वो भी कमांड के द्वारा तो आपको इसके लिए टाइप करना होगा ई एक्स आई टी यानी एग्जिट उसके बाद इंटरप्रेस कर इस तरह से आपने सीखा आप किस तरह से कमांड के द्वारा अपने पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं तो चलिए अब हम सीखते हैं पावर पॉइंट को सबसे आसानी से ओपन करने का तरीका इसके लिए आपको अपने पावर पॉइंट के आइकन को सिंपली डेस्कटॉप पर रख लेना है जिससे आप आसानी से से जब मन चाहे तब आप पावर पॉइंट को बिना किसी झंझट के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं तो हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर पावर पॉइंट के आइकन को कैसे लाते हैं चलिए सीखते हैं इसके लिए आपको सिंपली विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको सेम वही प्रोसेस पावर पॉइंट को सर्च करना है यहाँ पर आपको फिर से ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फिर से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का विंडो ओपन हो गया है यहाँ पर मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ से कट कर दूंगा उसके बाद आप डेस्कटॉप पर अपने माउस के राइट की से यहाँ पर पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आइकन पेस्ट हो गया है इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से इसे ओपन कर इसमें कुछ भी क्रिएट कर इसे सेव कर इसमें वर्क कर सकते तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें thank you for watching this video